jusqu'à 50 militaires ukrainiens, deux véhicules, ainsi qu'un système d'artillerie M777 fabriqué aux États-Unis ont été détruits. La direction Kranolimansky, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centres ont frappé des unités ennemies dans les zones des colonies de Novskoye. Chervon et de la République populaire de Louhansk, Yampolovka et Grigorovka du Donetsk République populaire. Plus de 100 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie, deux véhicules de combat blindés, une monture d'artillerie automotrice a et un obusier des 30 ont été détruits dans cette direction en une journée. Dans la direction de Donetsk, lors des opérations actives des unités du groupe de troupes sud, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, jusqu'à 275 militaires ukrainiens, deux chars, deux véhicules de combat blindés, deux camionnettes, un véhicule de combat d'uragan MLRS, un obusier ont été détruits par jour. L'obusier automoteur Vuznika et la monture d'artillerie automotrice M109 Paladin fabriqués aux États-Unis. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, l'aviation et l'artillerie opérationnelle tactique du groupe de troupes Vostok ont infligé une défaite complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vuleda, Pavlovka de la République populaire de Donetsk, Novodanilovka et Shcherbaki de la région de Zaporozhye. Au cours de la journée dans ces directions, les pertes de l'ennemi se sont élevées à 60 militaires ukrainiens, 4 chars, une voiture blindée, un obusier ID-20, ainsi qu'un système d'artillerie M777 de fabrication américaine. Dans la direction de Kherson, plus de 35 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat gradés MLRS, ainsi qu'un obusier des 30 ont été détruits en une journée lors de l'engagement de tir de l'ennemi. Dans la zone de la colonie de Kamyshevka de la République populaire de Donetsk, le poste de commandement de la 59e brigade d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes a été touché. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, au cours de la journée, ont vaincu les 93e subdivisions d'artillerie opposition. De tir, à la main-d'œuvre et à l'équipement, dans 186 districts. Un système de missiles antiaériens ukrainien S-300 a été détruit près de la colonie de et dans la République populaire de Donetsk. Toujours dans la zone de la colonie de Konstantinovka, le système de missiles antiaériens ukrainien Ozakm a été détruit. Dans la zone de la colonie de Minkovka dans la République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine a été détruit. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne, près du village Novovodianois, dans la République populaire de Lugansk. Cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté 8 lance-roquettes multiples, IMAR et Uragan, ainsi qu'un missile anti-radar arme. En outre, Neuf véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies d'Ivanovka dans la région de Kharkiv, Zlenigay, Verkhntoretskoye. Grigorovka de la République populaire de Donetsk, Kremnaya de la République populaire de Lugansk, Malaya Kardashinka, Alyoshki de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 402 avions, 221 hélicoptères, 3434 véhicules aériens sans pilote, 414 systèmes de missiles antiaériens, 8316 chars et autres véhicules blindés de combat, 1062 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4372 canons d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 8959 unités de véhicules militaires spéciaux.